दुनिया का सबसे छोटा बॉडी बिल्डर ये है महाराष्ट्र के प्रतीक मोहित इनके हाथ पैर जमे से ही छोटे थे जिनके कारण इनको बहुत से कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था और लोगों ने और डॉक्टर ने भी बोल दिया था कि ये अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और बॉडी बिल्डिंग शुरू कर दिया इनके घर वाले भी इन्हें मना करते थे लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अब ये पच्चीस साल के हैं इनकी लंबाई तीन फुट चार इंच है और इन्होंने हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया ये अभी तक चालीस से भी ज्यादा बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप भी जीत चुके हैं ऐसे इंसान के लिए एक लाइक तो